Good morning, sì, qui sono le, diciamo, sono le 10, eh, sono le 10 e mezza, eh, come dico in questi casi, certo una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, oh, semplicemente David Lynch it's uh, April 10 2022 and it's a Sunday uh, here in Naples a uh, uh, clear clear morning sunny morning very still right now uh, 62 and 6 Fahrenheit around 17 Celsius and this means that it's that day really really really really soft like in this days and this period uh, sì veramente un clima primaverile secondo me anche oltre quello primaverile per quanto concerne il video tuts del giorno non so se lo faccio ma nell'eventualità nel caso di interesse è sempre separato da questo quindi occhio Anyway, as he and you all just see from the window, See, uh, I think that uh, this afternoon the temperature, mm, non so francamente, eh, secondo me si manterrà sullo stesso livello, ma potrebbe anche scendere, perché infatti come avete visto un attimo fa, appena abbiamo mostrato l'inquadratura c'era ancora il sole, poi è cambiato, c'è il sole forte, poi è cambiato tutto da un momento all'altro, per cui uh, I think that, volevo dirlo però in realtà cambio subito parere, <laughs> we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine, faccio di nuovo vedere come è cambiato il tempo, Hai visto il sole adesso, avete visto, è coperto vicino totalmente da nuvole e quindi, eh, <laughs> e quindi come dico la mia frase calta, ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, batta solo e Swilsi, però um, mi sembra troppo incerto, credo comunque ci manteniamo su questo livello qui, però penso più potrebbe piovere, vedremo. Per cui volevo dire come ieri le frasi con enfasi, ma finali con enfasi purtroppo non lo dico, non le dico così, per cui said this, so from the mythical window with the orange, red, uh, blue and green water curtain and its green roller shooter and behind me on the top, not visible and in fact in a shot. And finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, great day, Gimbal the people, follow Vechan, Reports, un saluto davvero a tutti. Eh, I hope, è vero, abbiamo un tempo un po' incerto, appunto non vi illudete con questo sole perché non c'era veramente, ma I hope, eh, po appunto possiamo consolarci con quest'altra cosa perché I hope you have also a great breakfast. Everyone, io tra poco la farò, il mio stomaco brontola, non so il vostro, quindi la colazione ci può sempre consolare rispetto a questi <laughs> amanti così. E poi sì, eh, ci vediamo al video tuts nel caso lo faccio, non lo so, a domani